घमासान.com पर आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी रुद्राक्ष वैसे तो आध्यात्मिक फल है जिसे लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए गले में पहनते हैं लेकिन इंदौर के एक व्यक्ति ने बारह हजार रुद्राक्ष से एक मशीन को तैयार किया है और उनका दावा है कि इस मशीन से नसों से जुड़ी सारी बीमारियों को खत्म किया जा सकता है आइए जानते हैं इस मशीन से जुड़ी और खास बात इंदौर के एक शख्स ने 12000 रुद्राक्ष की सहायता से एक मशीन को तैयार किया है और इस शख्स का दावा है कि मानव शरीर की टॉक्सिन को इस मशीन की सहायता से खत्म किया जा सकता है दरअसल क्रिस्टल ब्रेकर यंत्र नाम की इस मशीन को सिटी स्किन मशीन की तर्ज पर बनाई गई है सिटी स्किन मशीन की तर्ज पर ही क्रिस्टल ब्रेकर यंत्र के अंदर किसी व्यक्ति को लेटाया जाता है और मशीन घूमने लगती है जिससे रुद्राक्ष के दाने मानव शरीर को झुकते हैं एक्यूप्रेशर का काम करते हैं इससे नसों की सफाई होती है और शरीर का टॉक्सिन कम हो जाता है उनसाठ वर्षीय जगदीश पाटीदार केवल आठवीं पास है उन्होंने इस मशीन को केवल मानव सेवा के उद्देश्य से अपने मित्रों की सहायता से बनाया है जगदीश पाटीदार का कहना है कि मानव शरीर में पैंसठ सौ पॉइंट होते हैं जिसको रुद्राक्ष के दाने बेहतर तरीके से छू सकते हैं जिससे अचेत नशे भी काम करने लगती है और रक्त संचार बेहतर तरीके से हो पाता है रुद्राक्ष की ऊर्जा भी मानव शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है मैंने क्या एक्यूप्रेशर में काम किया था तो उसमें साढ़े छः हज़ार पॉइंट विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर साढ़े छः हज़ार पॉइंट होते हैं तो ये जो बारह हज़ार सात सौ बहत्तर जो रुद्राक्ष लगा है ये जब हमारी बॉडी से टच होकर जब गुजरेंगे तो मैं समझता हूँ कि साढ़े छः हज़ार नहीं तो पाँच दस परसेंट कम सबको इम्प्रेशन मिलेंगे इसके लिए बनाना तय हुआ था ये अंदर काम कैसे ये वाला हमारी बॉडी पे हमारे शरीर के अंदर हड्डी का एक स्ट्रेचर है जो सॉलिड वेस है और ये जो मशीन के अंदर जो मोती लगे हैं ये भी सॉलिड वेस पे है अब हमारे बीच में स्नायु तंत्र है स्किन है मांस है जल तत्व है इसी के कारण मोटापा और टॉक्सिन जमा है शरीर में तो ये जो टॉक्सिन है उनका ये ब्रेकर क्रिस्टल को ब्रेक करना मतलब हमारे जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं वो एक दाने के रूप में होते हैं तो उसको चूरा करना ब्रेक करना पाउडर बनाना उसका काम करेगी ये मशीन नहीं ज़्यादा ज़्यादा नहीं ये तो इसके पहले तो बहुत दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ कब से मैंने सो एक बार मतलब इस टाइप के काम करे लेकिन किसी पे भी मुकाम नहीं बना पाए अपने कि हाँ ये अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है ये क्या है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत है आज के समय में कि बिना दवाई गोली परहेज के हम स्वस्थ रहने के लिए इसका मदद ले सकते हैं ये टॉक्सिन को रिलीज करेगा एक बहुत सीधा सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन को रिलीज करना तो टॉक्सिन को रोके हुए कौन है जो पहले से निकल चुका है तो पहले से जो टॉक्सिन निकला हुआ है वही कुरूपता का कारण है वही बुढ़ापे का कारण है वही मृत्यु का कारण बनता है क्योंकि उसने उसके पीछे की जो लाइन है जिसको टॉक्सिन बोला है वो रुक जाता है इसमें कुल कितने दिन इसको बनाने में तो बहुत वक्त लगा इनके मोती पहनाने में इनके क्योंकि पहली बार मेरे अनुभव में आए थे कि मोती के अंदर होल करना इसकी कितनी हार्डनेस रहती है इसको एक के दो पीस करने के लिए कौन से औजार लगेंगे तो पाँच पाँच महीने चार महीने पाँच महीने तो खाली इसको ये फेब्रिकेशन करने के बाद में मोती पहनाने में लग गए इसमें बस मेरा कारोबार क्या मैं बचपन से क्रिएटर रहा कुछ नए करो जो हो गया वो तो हो गया जो होना बाकी है उस पर अपन काम करें तो मैंने एक सब्जेक्ट चुना स्वास्थ्य का चुना फिर संगीत का चुना फिर पर्यावरण का चुना फिर भोजन का चुना ऐसे करके आत्मनिर्भर लाइफ जीने के लिए हमको इतनी विद्या और इतना ज्ञान होना आवश्यक है नहीं तो हम पराधीन होंगे थोड़ी सी तबीयत खराब होगी टे, टेबल पर सो जाएंगे कि कर दो कुछ भी हमारा इलाज तो इसमें दवाई गोली का काम नहीं परहेज का काम नहीं आप अपनी मर्ज़ी से अपने अनुकूल इस बॉडी को बना सकते हैं मेरा खुद का ही मतलब अड़तीस चालीस साल से एक जैसा वजन है बयासी में मेरी जैसी पोजिशन है वैसे ही मतलब मेरा खान पान रहन सहन सब है हाँ पिताजी से ही तो हुआ है मतलब उनने क्या कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो संगीत के जानकार थे वो रंगमंची थे स्टेज पर प्रोग्राम करते थे और यज्ञ करते थे आध्यात्मिक थे भजन लिखते थे गाते थे ये उनकी दिनचर्या ही थी मतलब लंबे समय तक हाँ जो जो भी आवश्यकता लगती जाएगी अपने को वो सबका निर्माण अपने को ही करना है इसमें खर्च क्या है अलग अलग यूनिट से अलग अलग काम कराया है क्योंकि मैंने सबका सहयोग लिया है इसमें क्योंकि आर एंड डी रिसर्च इतनी हो गई कि मेरे पास मतलब धन का बहुत गहन अभाव रहा तो मैं भी क्या कि इनसे ये मदद ली इनसे ये मदद दी ऐसे करके इसका निर्माण करा इसमें फिर भी मतलब दो लाख तीस हज़ार रुपये की इसकी मतलब प्राइज है अपने कंप्लीट तैयार हुई है इसमें देखो इसके लिए अपन ने जो ये मुकाम बनाया है पहले तो अपन इसको यही और इसका परीक्षण करें और जो प्लस माइनस देखें क्या लाभ हानि है वो देखें किसको कितना रिलीफ मिल रहा है वो देखें उसके बाद में इसमें और सुधार होने की गुंजाइश बहुत कुछ है जब अपन यहाँ तक आ गए तो थोड़ा बहुत अगर माइनस नेगेटिविटी होगी तो उसको भी अपन साल करेंगे नहीं मेरी कोई योग्यता नहीं है मेरे कोई स्कूल ही पढ़ाई या किसी से मैंने ज़्यादा कोई नहीं मैं अपने से ही सीखा हूँ हाँ मैं क्या है कि ऑटो मतलब ये हिप्नोटिज्म आत्मसम्मोहन ऑटो सजेशन रेकी एक्यूप्रेशर इन सब चीज़ों से अच्छे से अवगत हूँ नहीं अभी अभी कोई चार्ज नहीं अभी तो सब ट्रायल कर रहे हैं कि इसका परिणाम तो देखें जैसे आप अंदर गए उसको आपको क्या फील रहा है आपकी जो फील की जो प्रसन्नता है मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी कब मिलेगी अपने को जब एक व्यक्ति एक घंटे के अंदर इसके अंदर जाए तो उस टाइम का उसका वीडियो रखें